والاربعه عايشين ها سعد يا زلمه هذا وحش هذا هلو سوري حبيبتي كيفك شو اخبارك؟ هي الكيدة عندي لك 109 مثل ما انا شايف هون بالموسم 15 157 موسم 14 55 طبعا ما كنت بلعب كتير يعني الموسم هاي موسم 13 146 كيدي حبيبي لعبان كتير جيمات ليك هون غلبت لقطة يعني شي ممتاز هي بالثنائي طبعا بتمنى تشوف المقطع الأخير وشكرا ننتهي من عبر بكلان اي بي انز وهي الإحصائية هون هون الورقة الخاسرة هون هون ناسي الموسم 15 ما لعبت كتير وهاي هو سن 14 ورقة شجر كما طلعت مثل ما بدك بالضبط احصائيات حلوة ما تقلي طبعا بعرفك عن حالي انا بشار من سوريا مقيم بنجلاديش عمري 27 ابحث عن مطلقة جادة اختصرها <laughs> اختصرها شفت كيف اختصرها اختصرها قال لك ما في داعي يطول الفيديو انتم ما شاء الله عليكم آه. بتشوفوا الفيديو نعم. حكى هون كلمتين معلم فرجاك الاحصائيات حط لك ست ثلاث اربع لقطات لك السلام عليكم خلص ما في مبين تبعك ده اصلا هناك اللي بدنا هاي عند لا يا كلب ابلع ابلغ يا ندل حالي بارب جود تايم لانه اخيرا طلع له واحد يفش الخلق مع احترام للجميع طبعا ابلع ابلغ يا ندل دي اسمع صوته هون شو عم والله بيلعب لعبوا كثير حلو اسمع بس هذا عم بيصور بس على الايباد طيارة مو حكي طيارة طيب. ها حركة ليك حركة سريعة شوف افتح ايم بيك بيك يمين ها شوف الطخه بيك يمين ها هي هي هي, هي الشغلات الحلوه افتح لك نفسك على اللعب اي والله اذا شاف الفيديو تبعي سايبر ميني بيلعب سعد دينو شو اسطوره ولو على التيربو لهلا معناه ده اسطوره اسطوره يا زلمه بيلعب ايه هاي بطولات كلها هاد لا يا اسطوره لا يا اسطوره لا